Dosta zajebancije, giri god, Neću se promijenit, ali ću se prilagodit Hodamo po bini, koda hodamo po vodi Pratim svoje korake, nikada povodljiv Ako pričamo o svežnjevima, pet metara od njih Za, za uvijek outsider, nikada favorit Kupio sam novi čišak, druge godine ću rolit Uvijek igram olim, penjem se na olimp Čitav život celak tarim, Igor bori u rukometu, to se zove pivo Utakmica traje koliko je